घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीय दिल्ली में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाई गई प्रज्ञा सिंह ठाकुर के संदर्भ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंका गया प्रेस कॉन्फ्रेंस को भाजपा प्रवक्ता जेबीएन नरसे राव संबोधित कर रहे थे ये पहली बार है जब भाजपा कार्यालय में ऐसी कोई घटना हुई है इस दौरान भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव भी मंच पर मौजूद थे Uh, this was a condemnable action on the part of. Uh, this was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress inspired uh, person who comes in here to show the same kind of mentality. The same kind of mentality घटना के बाद लोगों ने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और बाहर ले गए उसकी पहचान कानपुर के डॉक्टर शक्ति भार्गव के रूप में हुई है सूत्रों के मुताबिक व्यक्ति ने बताया कि वो भोपाल से मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने से नाराज था उसे आईपी एस्टेट थाने ले जाया गया जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है सूत्रों के मुताबिक जूता फेंकने वाले व्यक्ति ने खुद को कानपुर का विसल ब्लोअर बताया उसने अपनी फेसबुक पोस्ट में लाल इमली मिल्स के कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों की आत्महत्या का मामला उठाया था उसके लिए उसने सरकार को जिम्मेदार ठहराया था बताया जाता है कि कानपुर के सिविल लाइंस में डॉक्टर भार्गव का अस्पताल है भार्गव का उनकी मां दया भार्गव और भाइयों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है वे पत्नी डॉक्टर शिखा भार्गव के साथ अलग रहते हैं उनकी मां ने बहू और बेटे शक्ति भार्गव पर प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था प्रॉपर्टी के विवाद और पारिवारिक विवाद की वजह से डॉक्टर भार्गव मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे भार्गव लैंड माफिया के रूप में भी जाने जाते हैं बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष उसके ठिकानों पर